Qui est Victor Zaz Je vais devoir pousser un... truc. En plus, c'est au c'est non Non, c'est parfait. Ok. Victor Zaz tue, ah. euh, tue au couteau. Pourquoi hein. Parce qu'ensuite, il, il place ses victimes dans des positions du quotidien. Il, met en scène ses crimes selon des, des aspects de la société que lui, il déteste. C'est un vrai psychopathe comme ça, c'est pas un homme de main qui tue des gens et qui se scarifie juste derrière. Putain I have to stand. Can you help me? Okay, okay. Christmas. He said he's leaving already. I have to go. Christmas. No. Sure. Crispus Hélène? Some clothes would be good, though. Non, j'y vais en caleçon. This is about tradition, values. Du coup, vous êtes content de voir You need to handle this. I know. I should. But what can I say? <laughs> The little guy amuses me. Gonko Khan is going to be there. You want to start a war over this punk? War? Whoa. He's that important to you, is he? Oh, no. He means nothing to us. Respect is what matters here. Respect, I understand. Hmm. Penguin, come on out here. Cette crête de coq qu'il a. Don't be scared. She won't bite. He won't bite on me. Hmm? Penguin, Miss Mooney and her boss, Mr. Falcone, feel disrespected by you. Um, Dear, well, that certainly has never been my intention. respect is very important to them. Now, I, want a sincere apology <laughs> for, making them feel that way. Gosh, of course. If I've in any way caused anyone to feel a lack of respect. oh, oh, oh la tête, oh alright, alright, can't say fairer than that. <laughs> Ça veut dire non. <laughs> Means no. Bloodshed, then. I'm glad. Jolly fat men are so tiresome. Torture is far too nice of a word. I'm sorry you feel that, they fit. <laughs> Ouh, ça griffe et les ongles. Only my friends. Call me fish. Tu veux que je t'appelle truite dans ce cas Putain, mais... Euh, <laughs> Son of a bitch! Four and a half mil per gross, cash. A very aggressive move, isn't it? Yes. An overreaction. They want to scare you. Oh, is that right? You think that they think that Don Moroni could be scared? Of course, you're right, no. But why then would they react so ferociously? Why do they want me back so bad? I know why because they know I got a stole moneymaker here, a golden goose. They know it, and they don't want us to have them. Right, Penguin? Honk, honk. T'as perdu une occasion de te plaire. Honk, honk. Non, n'explique pas la blague. He say. <laughs> right, right, honk, honk. So fine, he's a goose. Oh, vous avez vraiment perturbé la marronnier ce moment-là. Yeah. Yes. Caution is wise. The Falcone clan still is number one after all. Paying them off is the safe thing to do. Screw safe. They want to push me, they think Ah, mais il est trop intelligent. Ah, il a fait exprès. Il a poussé à la Today, you know best. Il, il, il sait que Maroni d'un tempérament euh, brutal. Ah. Et là, il a envie de faire mal. Je pense savoir où les frapper, J'ai Fishmoon. Tu es Fishmoon et là, vous êtes vieux. Là, là c'est vieux. Oh oui Bravo, papa Alors, par contre, je veux voir le temps de moi torturer. Ouais, attends, attends. Forget it. Anyhow, I'm, I'm sorry for misjudging you, and I'm very glad that we're on the same side T'as pourri ma vie Attends, c'est son parrain qui lui a demandé d'écrire ça en fait, je pense. Yeah, me too. Son parrain des, des, des, des rancuniers anonymes. Elle, elle lui a pourri la vie pendant so 8 épisodes, sure 7 épisodes. Et maintenant c'est, je suis désolé. Hein. Oh, peut-être qu'il va morfler hein, le karma après tout. Non. Il me dit pas que est raciste. Je pas <laughs> J'ai trouvé ce noir <laughs> qui, était dans le jardin. Ça m'a paru suspicieux. If anyone can find the truth, it's LOL. Ce sont des très bons détectives, on fait chier pendant cet épisode. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont accusé à tort et que maintenant ils ont l'air complètement cons et que maintenant ils bossent en, couvert parce qu'ils ont leur droit de bosser arrêtez arrêtez de me faire penser que Montoya et une sont des bonnes personnes. Ce sont deux grosses euh, merdes. Ça se trouve, ils cachent une trahison qui vont balancer à ça et que nous on aura vu venir ce violon. Mais ce sont des grosses merdes, ils sont incapables de faire une, enquête sans se planter. Euh. Je serais excellent qu'ils enquêtent et que Bruce les corrige à chaque fois et que du coup il s'est à enquêter pour une fois, mais grâce à lui. Ça pourrait être rigolo. Et après tout, l'autre son de Batman, c'est le meilleur détective du monde. Hein. Ça pourrait être marrant. Qui déjà, il enseigne à. Euh, c'est le seul détective de, Gotham, limite, hein, à ce niveau-là. Bah, s'ils sont tous du niveau de Montoya à Allen. Hein. <laughs> Occasionnellement, quand t'as John Constantine qui passe, il va frapper le russe. zine Non, le, le russe, j'ai pas vu. Le russe, c'est les armes, hein, je sais pas le et il sait où est-ce qu'il est le russe. Ouais, j'imagine en plus qu'il sait que le russe il fait partie du camp de Mais en plus, là, on a arrêté le chemin de traverse, là, comment il a ouvert le truc. C'est eux qui m'ont fait bobo On va faire knock knock. Who's there? Me, motherfucker Zoom, motherfucker Les bras Et c'est là qu'en fait le montage de l'infusion d'erreur est qu'en réalité il n'y a personne. Peut-être que c'est pas le russe. Si c'est le russe. Non, non, c'était bien. Parce que le montage était un peu perturbant. Told you. Easy as pie. There must be a million dollars worth here. Yeah, you told us already. Oh putain, c'est le qui a travaillé pingouin. You're very clever. Aïe aïe aïe. I sense a sarcastic and hostile edge. Ah, il a, il a compris. Instant. See, then I go back and I tell boss that one of Nico's men shot you. Gee, that's too bad. End of story. <laughs> Et moi, si j'étais marronniche, je te tuerais en disant que c'était toi qui devais protéger yes. Pingouin et que si Pingouin est mort, That's clever enough. I never doubted your intelligence. That's not your problem. Oh, I got a problem, huh? I got a problem. J'ai payé tes gars. What's my problem, Schmo? What drives you? What's your passion? <laughs> when you know what a man wants. Oh, ça retrouve la splendeur là. Mm. You believe this guy? For you, it's money. You love money more than power and respect. You're a skinflint, Mr. Carpon. come on. A cheapskate. Oh, on n'a pas assez payé les mecs. As I say... Hey, come on. Cheapskate. Consequently, you don't pay your people enough. Well, you, don't, you don't want to do this. It is a sad fact no. that there is no loyalty among thieves. Donc je vais prendre un bout d'intestin. <laughs> so you see, That's your problem. Mm. Your greatest passion becomes your greatest weakness. Après, je pense pas que tu sois mort de ça en 5 secondes puisque c'était dans l'estomac. Non, il a. Il a non. Mr. Carbone. Donc je dirais que c'est le foie, peut-être le cœur s'il a remonté la, la, la, la, Non, il est pas encore mort, pardon. Enfin, il le laisse se vider. Bon, après, t'es pas stun comme ça, t'es. Bisous Ça montait. En il lui absorbait l'âme. Ou il adorait vraiment son gel pour les cheveux. Ah My friend. Bon bah, ça c'est réglé. My good friend, today is a sad day. Nikolai was like a son to me, just as Frankie was a son to you. We both lost precious family members. Ah, il s'appelait Frankie euh, Carbone. My condolences to you. And mine to you. Tous les Frankie, ils meurent. This violence to stop. Business is good. Hmm. the Arkham Project is a gold mine. Wayne Enterprises is back in play. Life ah, is good for all us. Why risk all that trifles? Your little man there is obviously very valuable to you. We'll let you have him, unharmed, our gift to you effectivement, n'est pas son amant. Show mutual respect. Et son, you give us partenaire de, de trahison. Like such as what? How about real estate? One of your warehouses on the river, maybe. That's not gonna work. I mean, I like this fella, but we're talking about a warehouse on the river. Yeah. Indian Hill. I'll give you Indian Hill. I'm not familiar with the name. It's an Arkham. It's a toxic waste dump on top of an Indian burial ground. It's worthless. No, nothing is worthless. Surtout chez Maroni. Even nothing is worth something, we'll take it. C'est vrai. Et Falconet, tu vois pourquoi Falconet le boss n'est pas fichu. Parce que quand tu as vraiment un capital énorme à investir, toute portion de terrain peut devenir hyper profitable. Surtout un lieu de décharge. tu fais payer à ceux qui déchargent un droit de passage, ah bah euh, c'est comme ça dans, dans euh, Game of Thrones que Littlefinger fait que les, gens du royaume réussissent à tenir la route parce qu'il fait le, droit de rentrer dans la ville, tu dois payer, le droit de sortir, tu, tu dois payer plus cher. Mmh. Fou, ah, il est prêt à faire les guerres Oh ma guerre, putain <laughs> Mais ça, c'est vrai qu'il y a souvent le cas de Gordon avec des gros, des armes euh, vraiment semi-automatiques ou automatiques quand il s'agit de vraiment... quand c'est vraiment la merde. Justement parce que c'est un, un malade. Don't worry, I'm not gonna kill you. I should, but I ain't. So I'm gonna back your play, whatever it is. Eh? I figure I'm doomed anyhow. I might as well join the good guys. Thank you. Ah ok, il a voulu profiter avant de mourir. Ok. Tomorrow morning, I'm arrested. C'est un peu inattendu. the framing of Mario Pepper. Conspiracy, POJ, Rico, the works. Oh, that's a, <laughs> that's a hell of a plan. You sit down with a panel of chimpanzees and a bucket of crack and come on, <laughs> figure whatever else happens, we'll stir things up. We might even make the papers. Oh yeah, we're gonna make the papers, all right. We're gonna be dead in the streets in time for the evening edition. Well, at least the people will know the truth. And we'll go out doing our jobs, enforcing the law. It's the best inspirational speech you got, doing mm. our jobs. J'ai envie de dire, c'est la seule chose qu'il a fait depuis le début que je suis passé. I'm excuse me for minute, business. Techniquement, Bullock est toujours sur, son, chemin de rédemption, hein, si vous regardez bien. Même si il se comporte comme un gros gamin, euh, il, est toujours sur son chemin de rédemption. Ça, j'aime bien. Hmm. We mean business. Ce film est produit par la NRA. C'est... <laughs> T'imagines Nixon Ah, Nixon James. Goodness, the bejeebers out of me. De même les pigeons Sir, you're under arrest. That's not funny. Depends where you're ah! Quand est-ce qu'ils ont fait ça I'm take a look at this. ils sont en train de se marrer, genre... What on earth are you thinking? We're thinking we'll take you both to jail and charge you with conspiracy to pervert the course of justice. Try and take me in, you won't make it to the end of the street. It's exactly what I said. This is a lawful arrest. If you resist, you will be shot. I see. We all die together in a blaze of glory. That's how it works out. That's fine with me. How about you, Harvey? Fine by me. Oh, God. Boys, suppose you did have something to lose. What would you do then? Suppose, for instance, I had a knife to Barbara Keene's throat right now. Would you still be so brave? You don't. I'm telling you, I do. You're a liar. I have many faults, but I'm not a liar. Victor's eyes. C'est très vrai. As Barbara. No, oui. You know Victor. Hmm. You're lying. She's far away. She came back. Ah. Came right to me to plead for your life. Mais les mais... Oh. She very much. Oh, ça c'est de la connerie. À toutes les femmes. Vous voyez pourquoi Enfin, les, les, les femmes à qui on dit faut pas vous me laissez faire ce que je veux. Vous voyez pourquoi Vous voyez où ça mène Toutes les femmes du monde, si jamais vous faites ça un jour... Ou tous les mecs, hein, pour une femme qui se bat, c'est la même. Hein. Tous les mêmes. à, toutes, les personnes du monde, en couple avec Jamais vous faites ça, mais vous méritez des tartes jusqu'à la fin de votre vie. Ou d'être mis à mort directement, parce que là... Ah, putain, vous voyez comment ça se passait bien et comment juste l'autre a foutu la merde Okay, so it wasn't a bluff. <laughs> okay, j'avais tort. I'm sorry if she was mistreated a little. We needed to be sure she had nothing useful to tell us. I'm tired, Victor. Elle a pas une robe super courte quand même. I'm sorry. Non mais tu peux dire c'est désolé, on s'en fout, on va tous mourir. What am I gonna do with you? All right, you have to die. Whoa, hell. I'm um, late for work. Parce que tu fais toi? I'll be on my way. Parce que t'as un travail véritablement? Such a waste, though. Gotham needs men like you both. Voilà. Strong men with principles. Il respecte pas le comics. I'm not the enemy. Justement, c'est ça qu'il dit. Si j'ai besoin de face à mm. anarchy. But I told you that before, didn't I, Jim? Yes, you did. You didn't listen, though. Do we get a last meal or smoke or anything, or? <laughs> changed my mind. Wait a minute. Quiet. It's been a pleasure, Barbara. I do admire a brave woman. Or stupid. Wait, What's the catch? depends on wh which side you are. No, sorry, I go here. What's the catch, Mr. Falcon? I want you to think about what I said. Il te veut comme atout. I want you to understand the truth. That's all I ask. The catch is, Someday soon, you'll see I'm right. Barbara. Tu as merdé joliment, madame. I was just trying to help. Tu ne peux pas aider, tu n'es pas une combattante, tu n'es pas une diplomate, tu n'es juste que sa femme Écoute, c'est mignon, il s'embrasse, ils s'aiment. C'est mignon, mais ça aurait vraiment pu être la merde. Enfin, franchement, heureusement que Gordon scénario, parce que là, euh, Barbara aussi en soi pas sûr, parce que c'est pas son nom dans le comics. Comme dit qu'elle est pas enceinte Ouais. J'adore vraiment le côté papy de Falcone. Euh, oh mon dieu Un parapluie Non I'm good. Not good at all. Attends, mais euh, euh, comment il... combien de Oh, Falconet. Ouais, back. Ah, est-ce qu'il va le prévenir pour Fish Moon Est-ce qu'il va le prévenir pour Fish dis. Attends. Mais oui Allez, depuis le début, il était avec Falcone Oh la vache Oh la vache Where's the snitch? I want to speak to him. Ah oui, j'ai oublié ça. ah là, là ah. c'est du bel... Ça c'est de la belle Ça c'est de la belle... Mais putain, mais le personnage du pingouin, ils l'ont ils l'ont enroulé dans l'or massif là. Et Falconet aussi. Ah ça c'est beau. la première fois qu'il le rencontre, je crois. Ouais. Falcone, it is a great honor, sir. Indeed, I can tell a secret of great value to you. If you grant me one last request. Which is what? Give the job of killing me to James Gordon. Why him? Parce qu'il savait qu'il le ferait pas. He's the only man under your sway who has a conscience. Ah. The only one who might be persuaded to spare my life. Why would I agree to that? I want you dead. You're a snitch. If you agree, and Gordon spares me, then I will become your snitch. For life. Sur Maroni, back to Gotham là, là c'est grand work my way into the Maroni family and I will snitch for you. Oh. I'm excellent at this sort of work. I have a gift for it, I really do, sir. Il s'est littéralement mis dans la poche les deux plus grosses figures de Gotham dans mon un putain de génie. Ah, c'est... Là, vous voyez... C'est du grand art. Là, là, quand on me disait que le personnage du pingouin était bien écrit, c'est le meilleur pingouin que j'ai jamais vu. De très loin. Gordon <laughs> Thank you, sir. What is the valuable secret Oh, yes. Et du coup, a war is coming, c'est pour ça qu'il savait. Fish, me and Nikolai the Russian would pretend to hate each other. They're lovers. Ah, déjà. And Fish is pushing Nikolai to take your place. Pour ça que Falconet n'en avait rien à foutre que Nikolai meure. But only so Fish can take over from him. Mm, mm, mm, That is a good secret. Hum. ah donc il savait pas. Mais c'est pour ça qu'il fait comme s'il savait quelque chose. Everything played out exactly as you said it would. We got rid of Nikolai painlessly and and sure was it. Mm. You really do have a gift. But I think we're making a mistake letting Gordon live. He's trouble. Thank you so much for sparing him. I appreciate the favor. C'est bien, c'est Cobblepot qui le do Don't worry. Il y a un côté. You'll see the light. C'est sympa quand même ce côté justement euh, reconnaissant. C'est ça que je veux voir dans Gotham. Je, veux voir la mafia. Mm. J'ai pas envie de voir Victor Zaz, mm. surtout mal foutu comme ça. Euh, j'ai pas envie de voir euh, Bane. J'ai pas mm. envie de voir Mister Freeze débarquer. J'ai envie de voir Falconet, Maroni, la guerre entre les deux, comment ça se, comment ça se crée L'entremêlement des, différentes, euh, différents fils qui font la toile de, de, la mafia de Gotham, quoi, effectivement, c'est... Putain, tu vas, tu vas en chier pour partir, toi. Hein. Ouais, bon, après on est encore... On est encore là, Donc, bah, du coup, après, sur cet épisode, bah, ma foi, ça fait plaisir de revenir à la mafia après avoir euh, complètement mis de côté l'épisode d'avant. C'est ça. Et franchement, l'épisode de côté, faisait vraiment son boulot de build-up. Et là, enfin, je veux dire, on a toute la saison 1 qui a fait un payoff avec un setup de l'épisode 1 qu'on n'a pas du tout vu. Voilà, et ça, c'est les... meilleurs setup payoff. Et là, c'est un super setup payoff. Là où je disais au euh, premier, deuxième épisode qu'il y avait un setup payoff mal foutu sur euh, euh, Frankie, du coup, ou l'autre, un autre truc. C'était un autre truc, mais il y avait, Frankie, hmm. Mais il euh, y, avait d'autres trucs. Mais, euh, mais donc oui, un truc qui était fait maladroitement donc. Mais un truc qui était fait maladroitement, ça c'est fait de manière magistrale. C'est vraiment les mecs ils ont ils ont ils, sont revenus à l'épisode 1 pour faire ce setup mm. et le payoff est à l'épisode 7. Mm. à ce moment-là, tu, tu, te dis quand même que les mecs ils ont réfléchi à leur série 5 minutes. Hein. C'est typiquement le genre de setup payoff qu'on a dans, une série type Game of Thrones, etc. Donc ça c'est super bien fait là pour le coup. Les personnages du du pingouin et de, de Falconet et de Maroni sont vraiment bien, bien caractérisés, bien étudiés. Ils sont excellents, ils sont superbement travaillés et surtout, je veux dire, il y a vraiment plus... C'est ça, ça qui est génial en fait, c'est à ça qu'on reconnaît les bons personnages c'est qu'ils ont plein de dimensions différentes. Je veux dire, le pingouin, il a son côté où il protège Gordon, son côté où il lui est reconnaissant, son côté impitoyable avec les autres membres de la mafia, son côté euh, bah, lèche-bot et en même temps son côté euh, revanchard en fait quand Mais surtout, Surtout, tu le vois en train de tu, le vois soi-disant avoir peur de Mooney et tout, mais en fait, il est en train de jouer avec Mooney complètement. C'est ça. Et, euh, pareil, le, fait qu'il est, qu'il est qu'il est comme ça euh, à la fois dans les bonnes grâces de Falconet, dans les bonnes grâces de Maroni, ça fait que le mec c'est devenu lui le plus puissant. Techniquement, il, est techniquement plus puissant que Falconet parce que c'est lui, euh, en un, clin d'œil, il peut déclencher une guerre. Mm. Euh, et, je pense que là, il est sur la très très bonne voie de, commencer son gang. Il a déjà mm. d'ailleurs commencé. Oui, avec les hommes de, l'autre Frankie, de, Carbone. De Frankie Carbone, techniquement. Et ça, vraiment, c'est un monologue que j'aime beaucoup parce que ça, ça résume la, stratégie du pingouin, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu aimes le plus. Tu as, lu du coup La Splendeur du pingouin, et donc je vais reciter un passage de La Splendeur du pingouin que tu connais maintenant, qui est... Euh, euh, à un moment donné, quelqu'un euh, fait, fait, du tort au pingouin, le bouscule, lui manque de respect, et à ce moment-là, il, le fait venir dans son bureau, et le mec en question lui dit Vous n'allez pas me faire de mal ?» Et le pingouin répond « Non, je ne ferai jamais de mal à toi, mais je ferai du mal à tout ce qui t'entoure. » ta femme, tes amis, euh, tes voisins, tout ce que tu aimes, je vais le détruire, mais toi, je vais te laisser comme tel. Parce que le pingouin, dans le comics, est le plus gros informateur underground euh, qui, soit à Gotham. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Batman lui laisse quand même euh, du, mou, en fait, avec ses activités un peu, un peu illicites. illicites, parce que le pingouin est un énorme informateur précieux, et Batman sait que s'il stoppait purement et simplement ses activités, euh, il perdrait une grosse source d'informations. C'est ça, et il verrait rien venir sur beaucoup de trucs. C'est aussi ça qui aide euh, justement, parce que techniquement un détective, c'est pas un magicien. Il peut pas comprendre qui est le coupable comme ça. Il a besoin d'informations, il a besoin de rassembler les indices. Et donc du coup, sans... a, priori, si, tu vois une enquête ou un énorme point d'interrogation tracé sur le mur, tu peux deviner que <laughs> Mais voilà, le pingouin a justement fourni la plupart de ses premières pistes à, Batman, la Mais euh, donc ouais, mis ça, ça mis, de côté, parce que c'est vraiment le point extrêmement positif de l'épisode, mhm. c'est ça. Euh, Bruce qui est en train de prendre plus d'importance, de de, de, comprendre conscience de la corruption de, Gotham. Forcément, quand tes parents sont tués par une petite frappe et que tu apprends qu'en fait ça monte de plus en plus haut à chaque fois. Il commence à comprendre l'importance aussi des, des maillons de, la paix D'ailleurs, je réalise que le maire euh, qui, est Nixon, en fait, c'est pas logique, puisqu'on avait vu que c'est maire Hill, je crois, qui, était, euh, qui maire normalement à ce moment-là. Comme ça, ils, font, ils ont changé. Ils ont changé le truc, c'est vrai. Parce que justement... Techniquement, Montoya, elle est pas du ou elle est du GCPD. Hein. Hmm. ouais, ça aussi, ça m'a fait, ça me D'ailleurs, du coup, bah, on parlait, euh, on a mentionné Montoya, Montoya. Donc Montoya et Allen, je suis désolé. Euh, j'ai encore aucune sympathie. Le repentir ne vient pas comme ça. C'est pas parce que d'un coup t'es le gentil que ça. Voilà, je n'ai toujours aucune sympathie pour eux. Euh, c'est exactement comme Jamie Lannister. Je veux dire, Jamie Lannister, j'avais aucune sympathie pour lui, c'est venu bien plus tard. Ça a, été, ça. ça a été un long chemin pour moi. C'est ça, je veux dire, moi quand j'ai vu se faire couper la main, j'ai pas eu le capital sympathie tout de suite, hein. c'est bien après. C'est à partir du moment où il a commencé à parler de, son histoire avec la, scène euh, du, la, Hall. Là, c'est le moment. Oh, ça... Parce qu'on avait véritablement quelque chose qu'on ne savait pas de, Jamie Lannister qui, le cachait depuis le début. Et c'est la première fois qu'on voit Jamie vulnérable réellement, enfin vraiment se, confier à quelqu'un. Et en même temps, ça met en lumière beaucoup d'aspects qu'on... Ouais, et ça met en lumière beaucoup d'aspects. Et C'est ça aussi qui est important, c'est que c'est la première fois qu'on voit Jamie à nu. En fait, en plus. Oui, <laughs> Et c'est à partir de là qu'on a pu mettre de, de nouvelles couches par-dessus, enfin un nouveau personnage qui lui, enfin que perso j'adore. Et je suis pas le seul, je crois. Euh, énormément de, gens l'adorent, beaucoup de gens le détestent. C'est un peu un gros débat, mais... Euh, voilà, mais perso, moi j'adore du coup euh, Jamie comment... Enfin voilà, c'est ça l'évolution. Bref, on a beaucoup dérivé. On a beaucoup trop dérivé. donc je propose qu'on ah, parle du coup de, Victor Zaz, c'est vrai. Donc voilà, Victor Zaz, donc le tueur qui se compte. Alors pour l'instant, je reste ouvert parce que je me dis par rapport à ce qu'on sait du comics, bon après il y a l'origine story effectivement qui a, volé un peu en éclat, mais j'attends de voir s'ils vont remplir rempiler sur le, sur le personnage tel qu'il est dans le comics. Pour voir si est-ce que, est -ce que l'affrontement, la guerre, la confrontation avec Gordon vont le modeler pour le laisser tel quel. Parce que faut dire ce qu'il est, ce serait pas logique qu'un que, personnage, n'importe lequel, reste tel qu'il est après la merde qu'on voit arriver. Je dis pas que c'est logique, mais il y a des trucs qui ne peuvent pas changer. Non, ça je suis d'accord. Victor Zaz ne tue pas au pistolet, pourquoi Parce qu'il aime voir les gens souffrir. Et puis il aime sentir aussi, il disait que c'est la sensation aussi C'est la sensation tu, de... tu, prends la vie de la personne. Il, pas que, enfin, il, a, vraiment un, vocabulaire sexuel quand il parle mm. de, tuer quelqu'un, il parle de la pénétration. D'ailleurs, il tue que des femmes, je crois. Non, il tue tout le monde. Il tue hommes aussi. D'accord. Mais euh, il, parle de la pénétration d'un couteau, il parle de la jouissance du sang qui sort. Enfin, mm. vraiment, il a un vocabulaire sexuel quand il, quand il, euh, quand il, réfère à au meurtre et voilà, ce qui voudrait dire que pour lui, le pistolet c'est comme appuyer sur un bouton orgasme, bon bah euh, ouais, ouais. Bah, Un, peu comme ce pas comme ce que dit le Joker dans Dark Knight. Tu veux savoir pourquoi je tue avec un couteau, le pistolet c'est trop rapide, t'as pas le temps de sentir toutes ces petites émotions. Ouais. Euh, et surtout, surtout, Victor Zaz c'est pas un ninja non, oui, non, son, son Quand faire euh. son salto arrière type Jedi, j'étais en même, mais c'est quoi ce merdier Et puis les deux, et deux nanas qui se traînent, pour moi ça ruine encore plus le personnage. Victor Zaz n'a aucune attache. En fait, ça aurait été intéressant si les femmes étaient des personnages à part entière. C'est-à-dire que du coup, Falconet a envoyé Victor, et au passage, deux autres, deux autres de ces personnes euh, à ses ordres qui sont, elles, un peu, voilà. Ça aurait pu, ça aurait pu marcher, mais Là, effectivement, ça faisait un peu... Euh, deux escorts. C'est un peu... C'est mon vélo et voilà mes petits trous de vélo, quoi. D'ailleurs, bah, du coup, euh, on va peut-être finir avec une anecdote sur, euh, sur Victor Zaz, et puis on finira là-dessus, je pense. Ouais. Victor Zaz donc, se marque en effet au couteau absolument partout par rapport à l'endroit où... Enfin, par rapport à qui il a tué, etc. Il a, je crois, plus de 200, 300 marques sur le, sur le corps. C'est ça, plusieurs centaines en tout cas. et il les compte, d'ailleurs, quand il s'emmerde. Euh, mais il en garde une spécifiquement pour Batman, hmm. à un endroit particulier, parce qu'il veut s'en souvenir de cette marque, sous la paupière. Il, a l'intention de se scarifier sous la paupière, le jour où il tuera Batman, parce qu'à chaque fois qu'il fermera l'œil, il aura mal, et ça, lui rappellera la douleur et la, souffrance qu'il a, causé causée à Batman, et ce sera un plaisir pour lui. C'est ça, c'est à ce niveau-là que Victor mmh. est taré. Hmm. Et, là, pour moi, Victor Zaz n'est pas taré. Victor Zaz... Excentrique. Non, oui, c'est ça. Ils en font un personnage un peu excentrique en mode euh, je fais les gros yeux, j'ai l'impression de faire peur, mais Victor Zaz, là, il ne me fait pas peur. Normalement, là, je devrais être terrifié par Victor Zaz. Hmm. Je n'ose même pas parler du Victor Zaz de Batman Begins parce que ça, c'était une énorme blague. Mais, euh... <laughs> Il y avait Victor Zaz en Batman Begins. C'est exactly my point. C'est une vraie question. exactly my point. Il est, dedans, oui. Il est à quel moment pour savoir vite fait On va finir là-dessus, du coup. Alors, ben, on vous dit à bientôt pour l'épisode 8. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et surtout, dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo sur les méchants de Batman. Ouais, c'est intéressant. Parce que euh, depuis le temps qu'on vous en parle, euh, si vous avez vraiment envie qu'on la fasse, moi je suis chaud pour la faire, j'ai le, tout qui est écrit. La liste. <laughs> J'ai juste besoin de savoir si ça vous intéresserait ou pas, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo pour que dalle. Bien sur ce, à bientôt, et merci de continuer de voir nos vidéos. Ciao tout le monde Ciao